Je m'appelle Pablo et je suis doctorant en informatique euh, à Télécom Paris Je m'occupe de sécurité euh, informatique. Ton domaine, c'est la cryptologie. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de la pratique de l'open access euh, ouais, tout à fait. Donc en fait, en, crypto, on a quelque chose qui s'appelle euh, l'ePrint. C'est une archive qui est mise en ligne et maintenue par l'Association internationale de recherche en cryptologie, l'IACR. et en fait, ça permet de mettre en ligne nos papiers, y compris avant leur publication c'est quelque chose de vachement pratique. Par exemple, moi, euh, mes premiers papiers, quand je les ai terminés, qu'ils étaient dans un état lisible, je les ai mis en ligne sur, euh, sur l'archive et j'ai eu euh, quelques jours après des retours par email de gens, y compris que je connaissais pas, qui m'ont dit on a vu ça, c'est intéressant, quand ça sera publié, est-ce que tu pourras m'envoyer un lien vers la version finale Ou carrément qui faisaient des remarques qui m'ont permis de l'améliorer avant que je le soumette à une conférence ou à un journal. Est-ce que c'est -ce c'est compliqué un petit peu de, mettre un papier qui n'est pas fini parce que finalement on se dit qu'on va peut-être euh, peut juger ta méthode ou je ne sais quoi Alors euh, oui et non, je dirais plutôt non, c'est pas compliqué parce que déjà c'est très simple à faire euh, techniquement. et ensuite, un papier il n'est pas forcément accepté tout de suite. quand on le soumet par exemple il peut être rejeté la première fois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années à ce qu'il soit accepté. le fait qu'il ait été mis en ligne à mon nom avant, dès qu'il était prêt, en tout cas une première version, une première version finale, euh, fait que ce que j'ai fait dedans, qui était nouveau, euh, on sait que c'est moi, même si c'est publié que deux ans après, par exemple. Donc finalement, il n'y a que du bénéfice, c'est tout bénéfique pour moi. C'est-à-dire que j'ai des retours qui me permettent de l'améliorer avant même de le soumettre, ce qui fait qu'il va être plus facilement accepté. Et en plus, j'ai la paternité euh, des idées qui sont dedans, qui, sont, qui sont les contributions nouvelles du papier. Et donc partager ton travail concrètement, ça a quel effet sur la visibilité euh, concrètement, ça fait que par, exemple, j'ai été invité à un séminaire euh, à Rennes euh, parce que des gens ont vu mon papier avant qu'il soit publié l'an dernier. Donc pour la dissémination scientifique, c'est encore une fois très bénéfique.